Навали-ка, детка, щей! Э, а вот тебе два... Ты купил себе петуха и еби ему мозги. А ты купи себе курицу и еби ее в жопу. Лена! Ле! Леночка! Родная, ты где? Инуся! А вон она идет.